जाने माने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने कहा है कि न तो वे इंदौर से चुनाव लड़ेंगे और न ही प्रचार करेंगे उन्होंने यह स्पष्ट किया है अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि न तो वे चुनाव लड़ रहे हैं और न ही किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार में आ रहे हैं इधर कांग्रेस कमेटी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी ने उनसे चुनाव प्रचार के लिए बात नहीं की है लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री द्वारा जरूर उन्हें मध्य प्रदेश के विकास के लिए सहयोग देने की अपील की गई थी कुल मिलाकर अब यह स्पष्ट हो गया है कि